hidoya o'z ilm ma'rifat va ziyo maskani hozir madrasani bitirganimizdan keyin eng ozida sizni birinchi vazifangiz men bilishimcha imomatlik bo'ladi to'g'rimi ya'ni oddiy bir ishimiz bizni eng yengil ishimiz ya'ni boshlang'ich ishimiz imomatlik bo'ladi endi hozir mana o'zingizga ma'lum prezidentimizni aynan tashabbuslari bilan diniy idoramizda qur'on va tajvid bo'limi ochildi ana o'sha bo'limga kelayotgan shikoyatlarni ko'rsangiz o'zi asli avvaldan azaldan bor edi u nima shikoyat desangiz imom domlalardan shikoyat kelyapti hammasidan emas ko'pchiligidan nima shikoyat desangiz aynan qiroatida hozir bizni alhamdulillah qiroat saviyamiz mana internet tarmoqlari ochilib e, alhamdulillah ko'p talabalar chet elga ham borib arabiy qiroatlarni olib kelayotganliklaridan xalqimizda qiroat saviyasi o'sib ketdi o'sib ketganligi uchun ham bir ba'zi bir imomlarni orqalaridan turgan qavmdan shunday shikoyat chiqyaptiki aka anavi bunaqa bunaqa o'qiydi biz unga rozi emasmiz chunki aniq bunday xato qilyapti deya hatto yozma shaklda ham diniy idoramizga ba'zilarda ismlari bilan ismlari u masjidni ismini yozadi imom domlani ismini yozadi va idoraga shikoyatini tashlab ketadi albatta idora birpasda o'zi hali imomlarga biz muhtojmiz zo'rg'a mana 4 yillab o'qitilgan ularni bir pasda ularga chora ko'rsatib yoki ko'rib yuborilmaydi ularga nasihat qilinadi ammo ahvol shu holatda tiqislanib kelyaptiki mana hozirgi bizni rejalarimizdan butun viloyatdagi butun o'zbekistonimizdagi domlarni o'sha qiroat saviyalarini yana to'g'irlab yana ularni o'sha tajvidda puxta bo'lishlariga bizni o'sha loyihalarimiz o'sha ish e, amallarimizdan birlari shunisi bor ertaga demak kirganingizdan imom bo'lib boshlaganingizdan agar qiroatingizda tajvidingizda nosozlik bo'lsa sizni ustingizdan birinchi qavmingiz shikoyat qiladigan narsa bu qur'onda bo'ladi siz endi u qavm u bandalar aslida ollohdan uyalishligimiz kerak emasmi robbil izzati jalla jalaluhu butun hozir o'qiyotgan ilmlarimiz hammasi qur'ondan olingan emasmi biz qur'onni tasdiqlab qur'onga iymon keltirgan bandalar emasmizmi o'sha bandalardan bo'lsak nega endi birinchidan o'sha e'tiborimizni qur'on va uni tajvidiga qilmaymiz illoki siz uni qiling inshaallohu taolo alloh subhanahu va taolo siz so'raganingizdan ham ko'pini beradi ilmdan nimani so'rayapsiz yanada sizga ilm beradi dunyodan nimani so'rayapsiz alloh taolo yana ziyodalik beradi farzandlaringizni haqida ularni ulg'ayishligida nimani so'rayapsiz illoki o'zingiz hofizi qur'on bo'lganligingiz uchun alloh subhanahu va taolo so'rab o'ylagan talabingizdan ham ko'pini beradi va qur'on ahliga beriladigan shafoatlar shuki biling buni siz o'sha mana kitoblarda o'zingiz o'qiysiz amr ma'ruflaringizda ma'ruzalaringizda xalqqa aytasiz qur'on haqida rag'bat so'zlarni aytib qur'onga chaqirtirasiz lekin qur'on ahliga beriladigan subhanalloh dunyolardagi shafoat bu buyuk bir shafoat ya'ni shunday bir izzatni beradiki alloh subhanahu va taolo hatto inki bir e, katta bir ilm sohibi bo'lgan bir ulamolarga ham berilmaydigan bir darajatlarni faqat hofizligi uchun faqat qorligi uchun uni ilmi unaqa yuksak emas lekin kuni tun qur'on o'qigan qur'on o'qitgan kuni tun qur'on o'qigan va qur'on o'qitgan qur'onga vafodor bo'lgan qur'onga muxlis bo'lganligi uchun alloh subhanahu va taolo uni dunyolarda o'zi aziz va mukarram qilib qo'yadi va bunga tariximiz ya'ni minglagan ulamoni ayting minglagan ulamoni qurroni ayting tariximizni o'zi katta ibratdir buyuk bir albatta hujjat dalildir